acho que ele tem. Boa, boa, lixo. Boa, cara Boa. Cara, lixo. Yes, você primeiro ponto. Você é muito, muito bom. bom. zero não perde. Pô. Eu tenho que matar esse. Morreu. 30 seconds left. As duas são tiro. Spike ficou, Spike ficou. Aí, Spike é ficou. Oh, ah, é o clipe. Down A. O cara gastou um dash. Ah, mano, os caras só cagam na minha cara, tio. Vai se fuder, mano. Boa. Get out of my way! Aqui, por exemplo. A gente pode levar caixa verde. Nossa, mas que bala que essa menina tomou agora, hein? Ai. Tem é a parede. Peguei! Olha <laughs> assim. Sou menos 120. aí Fábio. Aê! Aê. Ele não vai vir por aqui, Pedro. Nossa. Boa, time, é isso. Alguém tem skin de Cara bomba, cara bomba, cara bomba. Cara bomba, cara bomba, cara bomba, cara bomba, cara bomba, cara bomba. Riga, riga, riga. Bomba, bomba, bomba, bomba. Dropa bomba, dropa bomba. Muito obrigado, muito obrigado. De nada. Para de gastar bala, para de gastar bala. Trabalhei muito duro pra comprar isso aí, rapaz. Tá bom, mano, desculpa. Oh, Perdoe-me, Só dessa vez, que isso não se repita, hein. Ah, não. Linda. Vagabunda, morreu. Ai, ferrou. Enemy removed. One Clicou, clica onde tá, onde O Joy tá bombe. Perdeu Ai, tem outro aqui. O quê? Portão. Matei. Nossa. Nossa, vida, vida, alguém? Vida, vida. Eu, eu, eu, volta aqui, volta aqui. Healing over here. Vamos ficar juntinho aqui, Pedro. Caralho, mais vida, Pedro. Toma. Acertou. Ah, Pedro. Nossa, Pedro é Que isso? Meu Deus, mano. Que... Tem a... Que o Joy tava janela, colocou torreta. Vai, cara. Juvenil. Juvenil esse aqui, o Joy. Que... O cara vai comer o tio aqui. Um CT, velho. Um CT. CT literalmente lá. One enemy remaining. Já tinha tá tava lá fundo do bomb. Era fundo do bomb? Hum. Não sei onde tá. Acho que deve ter vazado. Harm Boa. Easy. Olha aqui, mano. Dedê, mano. Dedê, É dentro do DD. Dois é... aí, perdão. Larguei assim, ó. Spike aqui. Ah, esse aqui. Tá aqui. Dois é... Boa, Boa. cagou tudo, mano. Isso é muito Isso é melhor. One enemy remaining. Nossa, o é bom. Easy. I would let those traveling Tem que pegar um. Ai. Tem uma bug ainda, hein? Blinding. Nossa! Jogou o fino, velho. Ih, tem aqui, perda, Reina. Tem dois aqui pelo menos. Muito cara tá melhor que mim. Mais um. Ah, essas bolsas são profissionais. Não! Era o Ace! Ah, você tinha só uma bala. É, ah, eu podia lutar nela, né? Mas... quebra o bagulho! Ai, ah, tudo bem. Ai, não, não... Uh. Nossa. Se liga, rapaziada. Aqui é profissional. Dá tempo de defusar, olha o cara. Que F o que, boleta? Se liga. Sim, eles vão virar protobomb no último segundo. Nossa, que bala foi essa que o cara Nossa. tomou? Headshot. Enemy remaining. Uma bala, uma bala. Uma bala, uma bala. Siga essa play. Tava tudo aí. Caraca, velho, Sovinha. Esse aí foi com a... Nossa, nossa, eu deixava ele. Deixei, deixei. Last player standing. Eu, os dois pra direita, Pedro, os dois. Eu tô morto. One enemy remaining. Ah tá, foi na flecha. <laughs> vai Pedro, vai Pedro. Vai. Eu tô morto, eu tô morto. Ah não. Aí, ó. O cara joga muito. foda assim, me ensina, me começa a Ai, mano, eita, eita. Banheiro, banheiro, banheiro. Alguém com banheiro. Alguém clica. One enemy remaining. Tá atrás, tá atrás, tá atrás. Ended. Ended. Perdo, você gosta não? Ai, morri gosta de anão. É. Como assim você gosta de anão? Depende do anão. Se o anão for legal, sim. Se o anão for chato, não. Ai. Como assim? Entendi. Voltou. Esse jogo. Tomou, tomou. Morreu. Ai, que Tem Jet Diff. Nossa, vou voltar agora. 3. 120 na Sage. <laughs> tá, é a Raze. Ah, não é a Raze. O Caio roubou meu Ace. Ah, vocês skin pega o estilo todo. Que isso, cara. Pai que é do homem. Ah. Tem tel. Enemy remaining. Esse Cypher pode estar tá na nossa base, não? Eu não sei, peraí, cuidado. Acorda. Ah, tá. Ah, boa. Ai, Esse <laughs> Cypher agora jogou. É, merda. Né? Ele é a Que? O cara vai ficar preso de propósito, né? sem assim, a bomba! Matei, ó. O Pedro tem cura, <laughs> matei. que cara bom. Deixa eu te curar, cura De deixa eu te curar. Pega a ult aqui, Pedro. Pega. Cadê? Se você deixar eu te curar. Thank you. Aqui pro seu otário. Nossa, Nossa achei que era um rabo. choque. Achei que era um choque. Não, não. Você tá querendo enfiar um negócio no meu rabo, isso? Talvez. Estão me dando é. pré-fire aqui. Ah, eu tô morto. 4 aqui, 4 aqui. Não tô morto ainda, não sei como. Nossa, que bala foi essa? <laughs> Eu vi, caralho, o Pedro é muito bom, cara. Ah, já passou. Nossa, Ai. que bala foi essa? Que? Três. Não. Dois. Caralho, cara eu errei a contagem, pessoal, desculpa. Ah, <laughs> então, exato. Atrás da parede. Da parede. Agora Toma. o Pedro ganhou o round. Pedro, vou olhar a costa. Nossa. é A outra não sei onde tá não, hein. Ah, mano, ela tá em qualquer lugar. Ela joga DD. Tá em lugar. Ela ah. joga DD. Vou não mate, não me mate, não me mate. Ai, ah, para, isso é muito bom, perdeu. Sou de Ah, aqui. Nossa. Ó, a Jet é louco. É. O cara entrega e entrega, né, velho? 40 não, velho. One enemy remaining. Boa, moletada. Ajuda, ajuda. Nossa, eu não vou ganhar cura, velho. Que triste. Fênix tá indenizado. One enemy remaining. Tá morto ele. Ah. Tô cego. Nossa, Matei. <laughs> ah, eu pinei. Tem. Aqui já tá no line-up. O Joy tomou dano. Boa. Joga. Tá aí, tá aí. Boa, porque boa nada, velho. Tem que xingar ele, seu arrombado. Por quê? Era ruim? Obrigado, moleque. É sério que isso funcionou. É sério. Ah, Quanto tempo dura essa porcaria aqui? É, tá bem aqui. Ah, o cara... Cara, se você velho, velho. Ô, banga cai. Tá longe. Não, não. Não, não. Tá, ruca, ruca, ruca, ruca. Ai, ai. Boa, acabou. Easy. Nossa, eu vi o cara Bando muito. Ruim. Quase peguei uma doce. Nossa, é, é o cara tomou. Nossa. É mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Peguei. Boa. Que isso? Eu acho que tá Nossa, leve. Nossa, em leve tá com CP. Aí, essa daí agora. É X1. Ai, que isso? Dá na cara dela, Pedro. Aí, ó. Eu queria matar na flecha, eu queria matar na flecha. bosta aí. É conteúdo, tem que fazer o conteúdo do TikTok. É tá igual... Tá igual o Caio quando eu tô no meu clutch. Taca aí, taca. Não, vou dar um tiro na cara dela, pô. Não, tem que fazer o conteúdo. Tá aparecendo a gente aqui. Só. Só perna. Sai! Uh! Spike down. Fala dele, fala dele. Last player standing. A One enemy remaining. Boa. Your duty is not over. acende. Ela fez essa parede aqui, né? ahead. Vai, vai, vai, vai. Last player standing. Caralho. Valiant effort. Clutch. Achei fácil. This is what Boa, boa, obrigado. Achei tranquilo esse round. Não, não, não, não. Vocês têm 14, velho. Ah, o spray ah. ruim da bexiga, Mano, acho que a gente joga pra isso aqui mesmo, velho. Boa, boa, é. boa. Ó, Sage vai estar tá sem colete vai vir da B. Tem o parede. Não vi ninguém. Vou plantar, mano. Ai. Ai, Tem mano. ult, sai. Legal os caras. É, mas... Errou! Ah, boa. ali, boa. Costa. Boa. Caraca, o esse... Pegou meu fio lá, hein? Lá na A. Tá, tá, DD, DD. Nossa, é, é muito ah, bom, é velho. Meu Deus. Tá nada, a Portal. É clipe, é Ah, papel tá de boa. eu vou botar na, na discussão. Ai, ali! Eu 60, tá, Celso. One enemy remaining. Que bala. Olha, esse cara. Sou melhor, sou melhor, sou melhor. Boa. Eu confio. Batata, você é muito bonita. Você é uma vagabunda. Caralho! Caralho! Nem <laughs> passou da meia-noite, hein? Virdo do céu. Oh, tu joga muito, mano. Meu Deus. Tá que Achei fácil esse round, hein? muito, filho. Achei fácil. Que isso, bondade. Nossa. Que vai esses caras assim, sabe? Nossa, tô. Ah, eu sou ruim de qualquer boneco e qualquer mapa também, então aí não tem nem o que fazer. Aí é verdade, eu concordo. Você tem um ponto. Ah. Aí imagina, Você tá me chamando de ruim, aí... É não, porque eu também sou ruim. Diabalo. Eu vou clipar isso, Caio. E vou mandar ah, polícia.